Друзья, всем привет! Значит, ну, первый, приїхав Саня. Всім привіт. Саньки. Він тільки-тільки сьогодні приїхав. Вчора позвонив, що буде, і сьогодні приїхав. Я вчора вигуляв штробу болгарки. Ну, з цієї сторони не треба гуляти. От вверх е, этого, вверх е, щирьового пола. Оця лінія. Тут не треба, тут у нас притик. А ту стенку надо, там 5 см по ширині плиты не влезет, если положить их вот сюда, то тут 5 см, то есть я тут тоже выпрям. И получается, что если он глубина штроби, вот что Саня, сейчас вот посадочное місто для плит, оце. это, якраз оця глубина, и если ми тоже тут так выпалим, оця глубина, то буде ровно 4 метра на 2 плиты в длину, 4 метра. І оце ми зараз з Санькою, Саня став на ту, я на цю і довбаємо. Приїхав Санька, каже, поможу тобі там те все. Щось не сложилося в нього в житті там у Першотравенській, так що в нього тепер сердечко, половинка свободна. Уже туди не поїдеш? Ні, вже туди ні. Уже туди ні. Ну каже, що. Електрички не ходять. Каже, що не вийшло там, коротше, щось не не зрослося. Буде поки тут по Харківській області. Так що. Ото такі діла. Ну, Санька, може, що хоче вам розказати. Я нічого не хочу сказати. Приїхати, допомогти. Ну а чого ти там не вийшло? Та все нормально там де. А чого ти туди не їхати можна? Ну чого я не їхатиму? Ну, я не їхатиму взагалі. ну. А, ну, ну туди ж ти не будеш їхати. Ні, війна. Війна. І паспорт, Саня там документи переділував. Зробив, договорився за паспорт, буде якого числа? 16-го. 16 місяця, так. Уже новий паспорт, оттуда туди вийшлють, Сані буде паспорт. І так же ж, ну, все заново треба. Паспорт, телефон. Ну, як завжди. Як Як завжди. приїжджаю сюди, по серверу телефона О, є лишній телефон і хоче Сашку подарити телефон. Присилайте. Я жду. Він жде. Він жде. Каже, що вже все. Той телефон, що він купляв, чи поламався, чи що в нього, коротше, щось там. У воду упав. А, в воду упав, так? Да? Mm. <laughs> У... воду упав. Поэтому, не дійсно, може кого є, бо в опять телефона нема. Хтось писав, що поки нема телефона, то Саня нормальна, а тільки появляється телефон, Саню починає. Та що попало, ну це взагалі вже, так. Ну, ну да, навіть. Це ти вже там на... Ні. Ну як де? Це ти казав мені тоді ще. Я ти телефон брати не буду, тому що в тебе починається переключення в житті. Якщо телефон в тебе, значить все, баду, туди-сюди, життя міняється. Не. Если в Сане появляется новый телефон, опять эти соцсети, это все, и воно опять, опять вот это баду, и в бадабу, и, короче, у него там пішли знакомства. І нова життя. Нова жизнь, да. Ну, короче, Санька, тут пока помогает, будем мы заниматься Саней цим сараєм, а там дальше видно буде. Ну Пока- так, тому году почали, і що ж ми його. А, в цьому году ж. Ну, в цьому году і начал. Сані не <laughs> Сані не було два місяці, ровно виходить. Він 18-го уїхав мая, і зараз це два місяці і два дня. І опять проїхав. Ну так, да, промучився там два місяці. Без брата. Вроді би казав, що на сім'ю поїхав. Ну, це таке. Ой, та є так розібрався, як тих сім'ї. <laughs> Так що, хто спрашував за Сашка, де він, він був там, приїхати, не міг там з документами були вопроси, зараз у нього вже воно наважується. Приїхав. Доїхав він нормально через Павлоград, з Павлограда на Лозову, з Лозової е, на Красноград, з Краснограда сюди. Тобто так. Нормально доїхав, електрички ходять, ну правда. Ну, правда, сутки прийшло ждати. Ну так. Да. Поки там підождав, там, там і воно. Ну добрався. Сьогодні утром прийшов, в калітку постукав. Собаки встретили. Всі встретили. Да. Все нормально. Ну а це вирішили сьогодні трошки. Ну, зараз, щоб він дійшов до туди і И я сюда добавлю. Ну, я если что поможу, ты чё ты? Я если Да не что... надо, я сам. І виходить, ось. Тут, де я випилював штрабу, нижня часть лежить на рубероїд, ось рубероїд. Ну, як і должно бути. На цоколі стіни лежать на кирпичі. Скільки там глибина, Сань? Да я ж хочу поміряти вообще-то. Сантиметров 8-9, да? 9. Ну, а нам надо, получается, сантиметрів по 7 сюди, щоб тонуло. Ну я зробив чуть товще, ну щоб плита хорошо лягла. Де ми там що вберемо, потім. Ні, і для розтвора ж місце. І для розтвора, потім позакидаємо, да. Получається, пліта зайде і це закидаємо. Ну, то есть так. А на раствор будем її ложити взагалі? Или просто? Плиты? Не, а зачем? А не надо? М просто положимо, може, для прийдеться ще металічну подкладку, щоб вона ж не грала. Mm. А, так, так, чи ми зверху замазані, воно ж не дає нічого. Ні, я думаю, на раствор поняв, воно ще не градус. А воно там два реберця тільки лягає. Глянь, він же пліта. Вона там. Я їх повну. Ну, там же ж це ж не это, не пустотіло, що наверху. А тут ми вирішили, спочатку ми думали заливати доріги з бетону, програмувати і залити. А це вирішили, ну вже давно вирішили положу два швеллера, сварю в кучу, посередине сделаем опорку, и два швеллера хорошо покрасим, загрунтуем и скроем и битумом. Хватит надолго. Если уже вдруг не хватит, там лет 5 чи 10 пройдет сгниє, то витягнемо ряд плит, поміняємо швеллер і поставимо заново. Це не така вже проблема. Мені також пишуть е, в комментариях, що на 20 голов хватить 12 кубов навоза від начала до конца. Тобто, якщо 20 голов прокормить до 120-140 кг, то хватить цієї ями 12 кубов. Ну, глянемо, теж будемо наблюдати ради інтересу, скільки воно. Чи дійсно, якщо так буде, то хорошо. 20 голов запустив, їх убрав, потім викачав, вигнув, все почистив і заново запустив. Може так і буде. Ну, будемо наблюдати. Ну, 12 кубов це немало об'єм. 12 кубов жидкості. Це скільки? 12 тонн, да, виходить? Даже більше не 12 тонн, яких. Тисяча. Тисяча гривень. Тисяча. Тисяча. Тисяча літрів, виходить, Тисяча літрів, так. Ну, тисяча літрів, тисяча кілограм. Да. 12 тонн на навозу, виходить. Ну, з водою переміж. Ти думаєш, воно по місяці тут 12 А я ж заміряв, куби поміряв. Куби я замірив. 12 кубов. Тут там. да. Вот 12 кубов я мерил ниже, ніж. эту. Я все равно длину, ширину 12 е, кубов. Ну це багато. У нас на сараї три кольца. Ми викачуємо раз у півтора місяця. Більше місяця. А тоді після того, як ми качаємо... Там 6 кубов, виходить. Там три кольця. Да три кольца і ми після останнього разу, як ти з нами качав, півтора місяця на викачали. Тобто так там розстав, скільки голов і скільки води в день. І хватає. Ну 350 літрів вони вбивають в день. Більше. Ми ж набираємо бак і вечором. Вечором. Да. І ти бачиш хватає там, а тут 12 кубов. Так що так. І так же. Ну, то вже потім, як почнемо вище це розбирати, то ми теж будемо постійно показувати. І добре, що Саня тут, він поможе витяжки. І Саме основне це випилять шифер і витяжки. Помните, там ми тумби ставили. Так і тут. Купити шальовки і самі Коротше, так. Ну а так що, нового ну, нічого немає. Работаємо зерно, пшеницу, ячмінь, нічого ще не купляв, ще тільки уборка кой починається, тому нічого ще, ну, дзвонять кое-які предложення вже є. Ну, ще місто є вже. Місто наготовили, да, і мішки наготовили, все є. Сашко є допомогти, якщо що так розносить. Он Саня, я, Богдан, Віка. Ще попросимо, є пару чоловік. У Віки знайомі, чого. Казав, прийде допомагати і гуртом занесе. По двом вагонам. Та й Саня каже, я ж казав, що приїду приїду на зерно. Ну от він мені приїхав. Ну правда, що там вже він каже, вже все туди не поїде, і дорога далека, і невдобно туди добиратися. Буде тут щось шукати, якісь варіанти по місту. Поэтому хто там одиноке серце і дивиться давно саньку. Ну, що, може воно знаєш, як дві репентерації світу. Два окуня, так. Два окуня. Два окунька, не один окуньок вивідомий був і обі коментарами. Все може бути. Коротше, так, друзі. Я думаю, сані пойдет повеселее, все ж таки це не то, що я сам там довблю будохаюсь. А бетонну стяжку скрили два рази грунтовкою, перший раз пропитали, другий раз поверхностно скрили. Ніде нічого не вийшло, раствор крепкий. Ну, це я вчора що то пилю припав, а так нормально. Коротше, все, що нового показав, розказав. Оце повністю. Ну воно довбешка швидко не йде, звісно. Ну, медленно, ну постепенно. Выговор ну, И кирпич крепкий. Сам. Кирпич крепкий. Старого да. Ну і людям буде зрозуміло, що куди важить пліти. Бо в мене спрашивав, куди ви будете вложити пліти, типа треба ж заливати. Ось сюди на цей а, цоколь. Вони думали, що ти будеш робити опалубку. Ну, да. Ну, Ілі заливати отак, типу, ну, ще, понял. з ну, бетону. А воно зачем? Ми це все бітумом помажемо, а пліти ось сюди. Ось, на ну, цей... Ну ти ж ізначально і брав пліти по розміру для ну, того, да. щоб прорізати. Щоб сюди їх втаплювати чуть-чуть, да. Стенка у нас виходить у, у півтора кирпича. Поэтому мы оці, получается, пів кирпичика видавлюємо, а кирпичину ще остається. Ну, а потім ми все замажемо обратно. Все так само і зробимо. Поставимо туди віконце, буде тут нормальний світ і, і буде нормально. Коротше, отак. Довбається. Ну, не швидко, звісно, ну довбається. Не спіша потихоньку. Ну це ж не на фірмі. Це ж не на фірмі вдома, так. Куди нам спішити? Тут а що? Тут Швільнина пустимо ті, що я з лісниці вирізав, ми їх сюди і пустимо. Вони два десятих толстостільних швіліна, опорку поставимо, буде нормально. Максимум його заізолюємо, швеллер, щоб не так прогнивав. А, подивимося. Ну я не думаю, що є так. Та ну це бріє, що пишуть там, мені кажеться. Ні, ну хай не, на 10 хватить, може і більше. правильно? Ну так. Ну не хватить. Представ, це треба ссать на нього цілий день, щоб воно згнило. Ну так, воно ж буде спрятане, виходить, де нема щелей. Край пліти, там вже щелей нема. Ну так. Да. Воно сховане. Ну а це все одно сидить, так? Да? Так все, можна ходити на вулицю. Ну так, да. ну хто я знає, подивимося. Ну я знаю хто положив металічні уголки і нормально робить проблем ніяких нема. Ну, глянь, наскільки хватить. Може, у кого у вас є, що лежать металічні перемички під полами, то напишіть раді інтересу, скільки що воно працює. Ну, Мені один казав знайомий, що на комплексі дуже згниває. Він їздить качать, каналізація достойна яма і каже, дуже швілера Ну, тому ж вони не покриті, а ми ж покриємо, хорошо зачистимо, погрунтуємо, помажемо смолою, тобто нормально буде. Коротше, отак. А так що? Ну, добре. Сашко вже тут повеселіє буде трошки. Та все ж таки. Якісь історії розказує, які, що нового, де був, кого бачив. Ну, все таке. Кого бачив. Ну, Кого я ночі мог бачити, везде світа Що нема. Проверка ж була тероборони. Була, да, так воно ж темно, понял, он фонариком світить і все. На вокзалі він був, підійшли до нього, провіряли документи, все вроді би нормально. Саню, Саня все показав, все. Не, ну документы есть, то ксерокопии все. Из военкомата и все таке. ага. Саня ніде не ховається, так що там, щоб не писав, де не ховається, він стоїть на учоті, в воєнкоматі, все нормально. Позовуть його по необхідності, сказав, так, Саня? Да, сказали, якщо треба буде, Санька. Маякне. Ну, позвонить. так. А так, що там пишуть ховаєте, що ви не йдете, ніхто нікуди не Ніхто не, не бере нас. Ну, хватає людей, я ось сьогодні общався з ними, а кажу, а після ківару він каже, ні, каже, хватає людей дуже багато, навіть личних багато. Ну я ж кажу, да. Ні, то пишуть із Росії, що ви ховаєте, кажуть, що шукають, і це, знаєш. Ні, ну це бред, да, Це повний бред, да. Не ховайтесь, типа, ну, ну Да. ні. Діло в тому, що людей дуже хватає і чересчур їх хватає. Так що такі діла, друзі. Ну, показали, що як. Ну, так ми Санькою довго. Давайте покажемо, як довбиться.